pan ban, Sexy mama, Twerk voor me, mm, doe het traag, nana. Hoe je loopt, nanana. Doe die sexy wakada. Doe het voor me, draai met je Banana, Bananana. Sexy mama, Papi, papi, papi, papi. pan ban, Sexy mama, Twerk voor me, mm, doe het traag, nana. Hoe je loopt, nanana. Doe die sexy wakada. Doe het voor me, draai met je Banana, Bananana. Sexy mama, Papi. ban, bananana Sexy ma mama, twerk voor me, mm, doe het traag, anana Hoe je loopt, na. doe die sexy wakada Doe het voor me, draai met je tralalalala Bananana, sexy ma mama Laag, laag, laag, laag, laag, laag Oh yeah Pan, pan, pananana. Sexy mama, Twerk voor me, mm, doe het traag, nana. Hoe je loopt, nanana. Doe die sexy wakada. Doe het voor me, draai met je tra la la la la. na, Sexy mama. Papi, papi, papi, papi. Pan, pan, pananana. Sexy mama, Twerk voor me, mm, doe het traag, nana. Hoe je loopt, nanana. Doe die sexy wakada. Doe het voor me, draai met je tra la la la la. na, Sexy mama na na bananana. Sexy mama, mama. Twerk voor me, mm, doe het traag, nana. Hoe je loopt, nanana. Doe die sexy wakada. Doe het voor me, draai met je tra la la la la. na, Sexy mama, mama. Papi, papi, papi, papi. Pan na na, Sexy mama, mama. Twerk voor me, mm, doe het traag, nana. Hoe je loopt, nanana. Doe die sexy wakada. Doe het voor me, draai met je tra la la la la. na, Sexy mama, mama. Twerk voor me, mm, doe het traag, anana Hoe je loopt, na doe die sexy wakada Papi, papi, papi, papi Pan, pan, pananana Sexy mama, mama Twerk voor me, mm, doe het traag, anana Hoe je loopt, na doe die sexy wakada Doe het voor me, draai met je tralalalala Bananana, sexy mama, mama Papi, papi, papi, papi Pan, pan, pananana Sexy mama, mama werk voor me, mm, doe het traag, na. Hoe je loopt, na na na, doe die sexy wakada. Doe het voor me, draai met je tra la la la la. Papi, papi, papi, papi. Pan, pan, na. Sexy mama, ma. Twerk voor me, mm, doe het traag, na. Hoe je loopt, na na na, doe die sexy wakada. Doe het voor me, draai met je tra la la la la. na. sexy mama, ma. Twerk voor me, mm, doe het traag, na. Hoe je loopt, na na na, doe die la la la la. laugh. Oh yeah. Do it this way. Copy, copy, copy, copy, copy, oh, yeah. copy, copy, copy, copy, copy, copy, copy, copy. Do it good. Copy, copy, copy, copy. Ban, ban, banana, na, na. Sexy mama, mama. Twerk voor me, mm, doe het traag, na, na. Hoe je loopt, na, na, na. Doe die sexy wakada. Doe het voor me, draai met je tra la la la la. Banana, na, na.